Всем привет! Давно меня не было, с вами Максимка. Да, давно видосы не выходили, по даже как последняя игра была Lies of Fear. Думал дополнение проходить, но как-то потом она не пошла Ну и ладно. На днях я сейчас, э, да, это вот игра, как вы видите, Тиф. Да, она старая, но как-то захотелось ее на видос пройти. Так что я думаю, думаю, будем ее потихоньку проходить. Вот. Я даже не, не знаю, посмотрим, как она. Вообще понравится, не понравится, пойдет, не пойдет. Ну что, я тогда думаю, да, как видите, я даже ее не играл. От загрузки тоже все пусто. Вот так вот. Ну чё, я думаю, тогда начинаем. Погнали. Так. Э -э лут. Легкая прогулка для занятных воров, которые, которые хотят красть и продвигаться. По сюжет без труда. По сюжету без труда. Так, э, враги внимательны и хорошо подготовлены. Достаточное количество ресурсов по доступным ценам. А, блин, я успел переключиться. Э, враги слабые, не очень наблюдательны. Изобилие дешевых ресурсов. Так, про гора, ладно, мы прочитали. Нормальный баланс для воров, которые не проще рискнуть, 5 награды, но при этом знают меру. Так, но ну даже сюда я уже не буду смотреть, потому что будем умирать от каждого, от каждого охранника. Ну, конечно, сурово будет. Так, ну чё? Плут слишком легко. Давай варюгу сразу же. Ну, давай его. Так, э, вы не сможете изменить уровень сложности после того, как начнете игру. Хотите продолжить? Пфф, конечно. О, классно. Классная картинка. Классный бетончик. Так, э, да, может сейчас я чуть-чуть и почитала. Так, я вообще очень редко в играх читаю вслух. Вот, я думаю, помните, как Лайс Афир, тогда я почти ничего не читал. Этот город научил меня одному. Все имеет свою цену. Секреты, репутация, жизнь, доверие нет, доверие это слишком дорого. Хотя для меня это все не так важно. В конце концов, когда я вообще за что-нибудь платил? О. Ну правильно, лежит, что почешет. А, типа мы уже собираем. Опачки. Ништячок. Да, видочек прикольный. Что-то Пашенька знакомая. Ладно. Слушай, ему на бок лечь, он будет похож на эту картину. Ладно. Ты спи, спи, спи, мужик. Я тебя чуть-чуть заберу. Да хватит жопу чесать, что у тебя там вши паршивый дядя пьяный. Однако... Вот сколько он пораскидал тут, а? Забирай не хочу. Опа, что тут? Бухло. Так, а... Блин, он так засунул руку, как будто знал, что там точно есть что-то. Yeah. О. Только а мне одно интересно, а... Куда оно это все кладет? То что, э, как и в GTA, типа, карманы... Как это? Черная дыра? Сколько хочешь, ты лошадь? Да. Я понимаю, если делали бы так, что он типа портфель. Да не мычи, давай спи там. Типа портфель рисует или ложишь что-то. Так, что мы можем? Ага, на С садится. Лежать он не умеет. Как-то он долго тушил свечку. Ну чё, мы ну у тебя дядя все забрали? Да. Опа. Местная алкашня. Удерживайте ее. Не удержим. Давай. О! Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Чик. залезли. Да, там надо было ей не сжать, а ну, не держать, а дофига раз нажимать. Ну, ладно. Сюда? Нет, не сюда. Сюда. Вай, сколько птичек. Ты что, если еще эти клетки будешь забирать? Так они у тебя в карман лезут. Ты же там все влево вылазит. Давай, не кричи. Да, ухожу, ухожу, ухожу и э, я нажимаю то же самое нажимать. А, -а, -а. У -у -у. Ничего себе. Так. Ага, нам надо мышкой типа... Мне это нравится. Чик. ключи. Давай откроем. Уля-ля. Красота. Кто-то бежит. Давай, давай, давай, чувак, рад. Че, мы к нему побежим? Я, ну. э, куда мне? Блин, А, подождите, нажмите 8, чтобы взять канатную стрелу. Стрелу. Взяли. Я все понял. Так, удерживайте мышь один, чтобы натянуть э, тетиву. Отпустите, чтобы выстрелить канат стрел. Канатной стрелой. А, э, анкерную балку. У вас над головой. Ну это что ли? А. Понял. Та-да. Так, давай спайс. А, он клево залез на меня. Точнее, прыгнул на нее клево. Ладно, что придирайся. Кик игры. А, нет. Ничего. Эрин, отличные сапожки. Это чтобы громче топать? А как бы ты еще узнал, что это я? Басса тебе сказал, что мы с тобой оба идем на это дело, да? Ну я же показался. Как ты думаешь? А ты совсем не изменился. Пойдем, как в старые добрые времена. Мужик. Сразу же о сапожках. Кто побежал, а? Нет, тетя. Оп. Я... Я тоже так набил. Добрался? Отлично. Ты выбрала этот путь, потому что он короче, или потому что он веселее? Думаю, и то, и другое. Пошли, принесем Баса его долю. Баса его долю? Ну, давай принесем. Я разведываю обстановку. Сам знаешь, я люблю быть первой. Вообще ты открываешь дверь? Ну ладно. А, чё, вырубить их надо? О, ништяк. того. Давай сюда, давай сюда, вот это. Ідіть. Ладно, ще двоїх Сделай себе тоже такой коготь. Увидимся на той стороне. А почему? Подарить не могла, блин, а? Вот баба. Все воры валяются в кабаках под столами. Стражники тоже наберутся. Опять торговаться из-за штрафа с пьяной стражей? Оп, нам нельзя на всех попадаться. Блин. Серебро на каждом шагу, да? Опа. Лесенка. Лезем, лезем, лезем. Да не стани ты так. Заждалась мне, да? Ах ты. Завидуешь? Конечно. Я сама его сделала. Уверен, что стража ценит. Теперь они нас точно услышат. Пусть сначала догонят. Не забывай смотреть по сторонам. Я пришла а Она красотами любоваться. Я пришла за добычей я думала, не слышала тебя. Ты ведь еще воруешь, да? Нет. Записал. А в эту игру играю так. Просто. Ну что, давай залезем. Так. Смотри, что у меня. Эх, мы с тобой и весь город наш. Почему мы не работаем вместе? Мы с бабами не, не работаем. Ладно. Так, так, так. О, полотенчика в душ сходим, да? Чик-чик. Чик. Давай, давай. О, если зажать это, значит смотреть. Что там есть? Там ничего нет. Опа. И света нету. Так. Так, пустос космос. Так, так, так, ладно, все кошмарное. Нашли что там? Так, так, так, тут пусто. Ничего. Тут еще много ящиков, которые мы можем посмотреть. О, -о, -о. слушай, а нахера ты их собираешь? Не, ну ладно, я, я понимаю продать. Как будто набухал какую-то. Типа так, о, нам стаканов не хватает, это так типа цены. Не проблема, сейчас по городу побегу, и найду все. не попробуй. Сволочь. Опа, давай. взломаем. еще одна кошка. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Правильно, пальцы свой, чтобы э, с другой стороны. Так, чик, резали. То... А что ты вот это не берешь? Она же вот какие красивые. Этот возьмет. То, 186 голды? Окей. Так, пусто. А, -а, а, я понял. И много ли ты украл? Достаточно. Важно не количество, а то, что ты украл. И как именно ты украл. Похоже, камень Примали, который так нужен Басса, лежит в торжественном зале особняка Нордкреста. Там живет барон. Будет непросто. Волнуешься? Да. И тебе того же Не желаю. Бойся. Я все сделаю за тебя. Это дело нравится мне все меньше и меньше. Сам мне еще меньше. Ну ладно, тебе это страшно. Я на другой стороне экрана, мне не страшно, но... Но все равно. Тут полно стражи. И они не танцевать на летнем фестивале пришли. Там, где много стражи, много стали. Воры и клинки не очень-то дружат. У меня нет проблем с клинками. Но опять же, я не просто воровка. Еще та сволочь. Нельзя, чтобы фонарь сдох прямо на глазах у гостей барона. К тому же без него тут темно. А, да они постоянно моргают. Ребенок темноты боится. Мы просто не поспеваем за всеми новинками его светлости. Если фонари не будут работать, светлого будущего нам не видать. у тебя кошелек спер. Помоги новичку, ладно? Он уже минут 10 шаровню раскочегаривает. А я что, его нянька. Давай, пока он сам... Да, ты его нянька. Ой, да. Не ворчи, бабуля. Кто идет? А, да ладно. Ну, конечно, с последнего сохранения, как ты еще хочешь. Ха, хм, далеко сохранение. Окей. идти. Он же что если по воде иду. Блин, они окружили меня. увидит. мне все увидит. Как-то потушить надо, да? Вода. да? Дурацкие сквозняки. Надоело, что они вечно гаснут. Да, и не говори. возник еще как гашеньки. самому догадаться. Я ведь из семьи углежен. Вот как? <laughs> С тех пор, как открылись заводы, вашего брата не видать. А? а. эм, чего? Ничего. А получать получает по мордасусу. Сраный ты солдатус. В чем дело? Зачем ты убила стражника? Он был почти твой ровесник. Он был стражником, Гаррет. Ему не повезло. Ты совсем не изменилась, да? Как будто ты никого не убивал. Я не убиваю бездумно и без причины. И не беру за это деньги. Ну и лошара. Короче, тебе убивать можно, а мне нельзя. Нет. Конечно, я понимаю. Зато он не очухается и не пойдет по нашему следу. Когда стражники очухиваются, я обычно уже исчезаю без следа, а ты наследила. Ай-яй-яй, а ну что за женщина? Теперь обиделась, да? Ладно, я тоже обижусь. Блин, мне туда идти надо. Ага, была не была. Не ну обижайся. <laughs> Если ты так торопишься. Может, я пойду первая? Не читай, женщина. Ладно. Открываем. Что тут есть? Так. О, бутылочки. белка, а? Где? А, ну да. Хм, какой взять? Эники, беники, ели, вареники, эники, беники, бум. подожди. Тут кто-то есть? А? Конечно. Я... Иди, они тут это. Поспи. Опачки. Ну, у меня просто выхода не было, надо было его убить. Ну как убить? Оглушить. Мы же не убиваем. Мы же хорошие. Так. Опаца. Опаца. Чертовы колокольцы. Хватит шляться взад-вперед, а то новые сапоги стопчут. Сэр, моя девушка хочет познакомить меня с отцом, а он не знает, что я вступил И в И что? Городская стража — это почетно. Видите ли, сэр, он верит в эти гадкие слухи, что мы все продажные. Так да и Тогда скрути ублюдка в бараний рог. Понял? Да, сэр. А? Что происходит? Это может быть что-то серьезное. Надо проверить. что-то серьезно в этом по Ничего. Наверное, я устал сильнее, чем кажется. Ну, наверное, ты думаешь что. Да, чё, где, как, да. Пять минут. Полезли наверх. Да, прикройте. О, ты меня найдешь. О, это тут. Ну нахер. Охрана, я к вам. Там. Там разделенная баба. Блин, охрана убьет. Ладно, была не была. Ага. тебя опережу, я с тобой поделюсь. Скорее всего. Я боюсь, что из-за тебя нас обоих убьют. Я в порядке, понял? Я быстрее двигаюсь, быстрее карабкаюсь. Быстрее убиваешь и делаешь ошибки. Да-да, ты неуравновешена. Больная. Именно поэтому я лучше. Смирись с этим. Давай же закончим эту работу. Давай. Вы своих воруем? Ай-яй-яй. Полагаю, мы за этим пришли. Камень примали мантии. Мантии всегда дурной знак. Братья Корнелиус, Альдус, достаньте ключи! Это же барон Нордкрест. Мы собрались здесь, чтобы привести этот город в новую эру, век прогресса. Давайте же приступим к вызову! К вызову! Римали! Сандра Сатракакан. Сакен Рана. Давай, спускайся сюда, будет весело. Нет. Надо уходить. Дело сделано. Что? Ты смеешься? Здесь что-то не так. Слишком опасно. А ты еще не готова. Ты сам знаешь, я уже не ребенок, я справлюсь. Я пойду туда с тобой или без тебя? Без этого ты никуда не пойдешь. открыто достижение падения. Блин. Ну ладно, чуть-чуть жалко ее. Эту белку. Он проснулся. Эй, эй, хорош ворон считать. Надо провести его в город, пока комендантский час не настал. Успокойся, парень. Нам нужно довести его до часовой башни, и все будет шито-крыто. Куда телегу везете? Столмаркет, в булочек. Э, говноед, я тебя что ли спросил? А? А ну вали! Чертовы попрошайки. Я прям по старой страже скучаю. эти кошмары! Мрак совсем людей одолел. Везде, кроме Олдейла. С этим надо что-то делать. Да на нас им всем начхать, парень. Ты это скоро поймешь. Его волнует только прогресс. Вот тебе нужно еще больше этих чертовых труб! Эй, там на ящике! Хватит! Хватит? Это ведь не еда для голодных, не лекарство для больных. Эй, ты! Думаешь, тебе хорошо, потому что твоя работа — ковырять дерьмо для богатых? Барон на каждого набросит петлю, но грядут перемены. Орион изменит наш город. Барон сгинет в огне. Увидите! Видите? Они боятся правды! Не высовывайся! Эй ты, с кем это ты говоришь? Беги! А -а -а! Стоять! О. спросил. Что? Как? Что? Ну ладно, типа мы должны догадаться сами. Ладно. Он упал сверху. Цепанулся кошкой за того чувака, Не типа, и там висел. Окей, ну как они его подняли? Как? Что вообще непонятно? Ну ладно. Сейчас мы тут полутаем. Угу. Сюда нет. Куда мы? Куда наверх? Ага. они теперь описываются, куда я выскочу -то. Мы их не будем убивать, мы будем их пугать. Опачки. Будем белкой 2, только чуть-чуть тормознуты белочка. Ладно. Понеслась. ладно. Так, это заберу. Ага, ага, ага. Папочки, так, сюда отвели. Игры, наблюдать. Поспорим, они будут открыты. ладно, ладно. А, тихо. остановим эпидемию мрака. Мы сидим на крышке гроба. Как на крышке гроба? Ладно, давай. Вниз. Уи! хорошо. Ты помог мне протянуть еще один день в этой дыре. Он тебе помог. Пою тебя убить. Ти-ти-ти-ти-ти. Ладно, нафиг. Поспи тут. Чуть-чуть жутко не давай. Чик. Ну давай наверх лезем, смотрим, что как, что тут. Так. Куда нам? А вниз? Но проблемы. Это градусник или что-то там забрали. Вот очки. Взломчик. Есть. Есть. И есть. Та-дам! Ну и открыли эту дверь. Ну, не дверь, а ворота. И мы ее закроем. Так. Давай, давай, давай, давай. давай давай. На что ты уставился? На цену этой маски с каменями. можно год кормить целую арабу голодных Смотри, не подхвати совесть. Да, бессовестный. против. Ну да, Марпету моргает, тебе это все мешает. Что тут? Ням-ням. Так, золотая монетка. Там женщина говорит, что кто-то, что-то, кто-то умрет. что сделать? Так, что... О, какие звуки все время после похмелья. А, и пьяный язык. Но его, конечно, не все знают. по Чик. Да, чик, чик, чик, чик. Вот. Есть. Есть. И есть. прессе V, чтобы уклоняться от атак. А, ладно, нас убили, я слишком рано нажимал. Чик, чик и чик только сюда я вначале слишком много стрел. Просто стрелял. Так. Будь у меня такая дамочка, моя кровать бы не остывала. Опасно, альфа-самец. Красота-то какая. Не Я бы прикарманил кое-что, но мне нужна работа. Приходи, у нас есть вакансии. Если это у него на витрине, что же под замком? Ненавижу эту ублюдочную птицу. Сходит с ума от каждого шума. Кто-то где-то спит. Может, проверить, как там его женушка? Проверь. знаю, що за місце. Честная плата здесь так велика, как девственник. И не говори. Сейчас нам надо его вырубить. хотелось бросить. Давай пока что тут. Так, ну, заберем. все? Как будет, так и будет. Хм, сережки. Ладно, все. Чек первый здесь вторая И третья 200. Сломал. Ништяк. Да, пока ты Так, вешка, значит, тоже ничего. Они есть. Мана, это классно. тут забрали. Тут ничего. И тут забрали. А, туда можно залезть? Штяк. Сейчас, сейчас еще возьму. даже не все тут забрать. ты. Как мне тяжко. Ну да, тяжко. Спать на рабочем месте. Угу. Тут есть что-то. Что-то есть. стоит уже. Даже не песня, что. Ага, ну, не забрал. Ничего. Зап. Так, надо пойти того храпуля, кто вырубить. на кровь пришла. А тут можно как хитмен? Куда-то туда. -туда. же мы его куда-то Ты же может, как-то можно. Нет, что-то самого можно. Давай сходим, смотрим, что как там. Печать еще не готова. Нет, не я. Он сам упал. Ну, раз упал, значит... Значит, ему плохо, а в это время тогда можно его залутать. Письмо какое-то там, Айгарху или какому-то там. Забрали. Так, окей. окей, окей, окей, окей. Чик. Чик. Чик. Опа. знаю. Вот. надо узнать как. Так. чувствуется по-хасхарски, я понял. Так, как нам менюшку открыть? Чтобы там почитать что-то. О, да? На букву у нас э, карту, значит. Тут есть карта меню. 1. Прогресс игрока цели. Украдите инкрустированную маску. Окей. Документы. Пролог. Ну, я читать не буду. Говорю сразу. Если хотите почитать, можете поставить на паузу, почитать. Я ищу код. А ну-ка. Конечно, эти Да. 739. <gasps> Нямка. Ага. Какую-то масочку забрали. Так, сейчас мы тут это свет э, вырубим. пока что тут. Улица. Ладно, надо тогда пойти... Нет, давай сначала вскроем. И тогда... Ну, чтоб, если что, убежать. Так, так, так. Итак. Все. Мы открыли пока что дверь. Слушай, там еще я помню лестница была наверх. Давай наверх, что я смотрюсь. Так, мы ну, тут уже Да. Что вот это? Это свет вырубать? Да. Помнишь так. А, там еще одна прополька. Разницу хайт, чтобы съесть что-нибудь, восстановить немного здоровья. Окей. это кратко Ладно. Забрали. Забрали. И не забрали. Тоже не забрали. Тоже не забрали. Блин, это как в месте. Я тут это... Поворую. А, блин, она просто купала. надо это помочь. Если что, она с ним занималась. Что тут у нас? заболела газеткас. Кто следит за сторожевой башни или что-то такое, нет пока. Ну, кто-то следит. Ладно. мы идем. бедненький. Да, даже расческу. Ну. Так, так, так. Нет, нам надо это маску разогнать. Позже. Там еще снова код поднять. Кто этот же чувак там? Любовался этой маской. Да карками, карками все равно. Так, ее сошлем. И давай, давай, давай, давай, давай, давай. Давай. Так, ну что, ребятки, я думаю, на этом мы закончим. Потому что уже... Я просто после ночной смены меня уже начинают вырубать. Вот. И я думаю, продолжим мы на выходных. Это, я думаю, в субботу, это завтра. Вот. А так, да, играем. Прикольная. Игра мне понравилась. Так, э, это сок. Граница. Вот, так что вот так. Ладненько, ребятки, давайте ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комменты. Вот. Только не спойлеры. <laughs> Я хочу сам попробовать пройти. Вот. Не, ну если где-то что-то такие э, прикольные какие-то вещи или дорогие, я думаю, ладно, это если сможешь там пишите, окей. Okay. Вот. Ну и все, я думаю, тогда. Всем удачи. Всем пока.